señores se cogen de la mano, es muy normal aquí. Miren. Igual que en la India. Solamente en Latinoamérica es machista, porque en otros lugares del mundo cogerse dos hombres de la mano es completamente normal. Bueno amigos, eh, como pueden ver aquí estamos eh, viendo las cosas y como pueden ver eh, cada vez que estamos más cerca de, de la costa cada vez hay más musulmanes. Eh, aquí en Tanzania puede ser eh, básicamente el 20% de la población es musulmán. Ok, como pueden ver, estos son chanclas de, básicamente de llanta. Mire como pueden ver, lo hacen con las llantas. miren cómo trabajan. La cosa más ingeniosa y mire lo bonito como ponen los colores, mire. O sea, de verdad el ser humano sale adelante como sea. Very artistic, very nice, we like it. Ellos dicen que eso viene de los Masai. Los Masai utilizan los, chanclas así y tienen esta parte para dejar la huella. Entonces así no se pierden ellos. En el bosque. En el bosque, sí. Bueno, como pueden ver, aquí tienen ropa usada, es lo que ellos manejan. Acá hay todo tipo de cosas. Como le dije antes, hay gente que obviamente no tienen plata suficiente para tener. Entonces, pues, eh, usan ropa usada. Hello, Masai, how are you doing? Good. Very good. In the picture. Camera. No, cámara. Esta escena es muy difícil eh, filmar a la gente y tomarle fotos. Eh, ese señor se puso bravo porque, porque le estábamos filmando. Bueno amigos, estos son los pinchos en África, de Tanzania, básicamente tienen pinchos y banano. Asado, el banano. Very good. Asado. Bueno. Camilo se antojó de pincho en la calle, entonces se lo va a comer. Carne, deliciosa en la calle. Estoy feliz aquí comiendo esto, ese pincho. Africana, papá. un marcado, como pueden ver, eh, vamos a ver qué esto pues, es por aquí. Ya está como cerrando porque son ya las 6 de la, de la tarde. Ah, es como una cosa que venden de todo, mira. Huele, huele como a pescado. Sí, huele a pescado seco, ¿cierto? Sí. Exacto. esto es una planta que no hay en Colombia, no hay en América, eso, se llama ocra, esa es la ocra. Eso lo utilizan como verdura. Exacto, y la verdad es muy rico. Mire, allí están bailando, vamos a ver qué es lo que están haciendo allá. Las pelucas que ellos usan porque el pelo de ellos no crece mucho, entonces este es el tipo de pelo que usan. Mire, es un almacén lleno de pelucas para las mujeres. Amigos, miren los radios para que vean el continente donde está. Miren cómo son los radios. Eso es por ahí de los 80, ¿no? ni, ni, ni 90. Bueno, aquí a las personas no les gusta que uno les tome fotos, ha sido muy difícil poder tomar fotos de verdad. Difícil tomar fotos. Bueno, ya estamos regresando al hotel. Ya pueden ver, la carretera no está asfaltada. Eso es muy normal aquí en África, pero miren el hotel, que no es, bonito, no es una cosa fea, pero esto, esto es, la ciudad, lo que es este país, este continente, la verdad. Pero contentos, hay cosas bonitas para comprar. Las artesanías no son lo más baratas, pero bien bonitas, ahora lo mostramos. Sí, pero sí, a comparación de otros lugares es bastante caro. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por vernos les gustan los videos, suscríbanse y comenten lo que quieran comentar. Chao.